Снова приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. А, сегодня я хочу показать вам новую модель газогенератора из серии ACS. Это новый газогенератор S400 Ювелир. Все газогенераторы серии ACS имеют общую отличительную особенность. Это система автоматической коррекции и стабилизации тока – в этом газогенераторе также присутствует система ACS. Модель предназначена для сварки, пайки, плавки и обжига цветных и черных металлов, а также для термической обработки пластмасс, керамики, стекла и различных минералов. Немного о технических характеристиках устройства. Напряжение питания однофазное 220 вольт. Номинальная потребляемая мощность 1300 ватт в час. При этом газогенератор имеет большой запас мощности для существенного увеличения производительности при необходимости. Номинальная производительность 450 литров газовой смеси в час. Номинальное потребление дистиллированной воды до 300 миллилитров в час. Максимальный объем заправляемой жидкости 2,5 литра. Максимальный объем углеводородной добавки 250 миллилитров. Вес газогенератора в заправленном состоянии 36 килограммов. Пожалуйста, обратите внимание на разницу в габаритных размерах двух газогенераторов S400 Ювелир и S900 Welder. Дизайн и внешний вид этих газогенераторов очень схож, но есть большое различие в габаритных размерах. Оно обусловлено тем, что газогенераторы имеют различную производительность. Дорогие друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Если вас заинтересовало данное оборудование, пожалуйста, а, обращайтесь по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте свои комментарии. Заходите почаще, и вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!